Tem alguma coisa errada. Cadê as tartarugas? Nem um míssil saindo do castelo. Você não viu o Bowser caindo na lava? Eu não sei, eu não sei. Foi muito rápido. Mario, você tá surtando. Você misturou cogumelo com estrela de novo. Você não sabe o que foi necessário para chegar até aqui, ah? O Yoshi. Não. O Yoshi caiu. E o Luigi? Eu não sei, eu não vi desde que entrou naquele navio. E sim, claro que exagerei na estrela. Mário, escutando. Ei, tá maluca? Mário, para com isso! Nem sabe quem é essa bombinha. Mário, é só uma garotinha. Deve trabalhar pro Bowser. Você tá perdida? Estou sim. Eu tava aqui catando florzinha de fogo e acabei me perdendo. Eu tô tão cansada. Mamma mia, Pete, vamos! Mário, para! princesa? Sou sim, aqui do reino de Copa. A gente precisa ir embora. Mario, você não vê que ela precisa da nossa ajuda? Como assim? Ela só tá atrasando a gente e acho que é de propósito. Você é tão fofinha. Não! Ah! Ah! Porra, Mário! Você não vê que essa sei lá o que aí tá te manipulando? Mário, cala a boca! beijou a princesa mais linda. Obrigada. É por isso que você vai ser minha. Vamos Mamma Mia, lá vamos nós! Se você gostou desse curto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, por favor! Acione o sininho de notificação, dê like neste vídeo, compartilhe! E não se esqueça, mês que vem tem outro curta no vinho, ok?